տեսեք, մենք գնում ենք մի հատ ֆունկցիա, function, նո, ասենք թե max, որը պետք է ընդունի ինչ-որ արժեքներ, ասենք թե թվեր, և պետք է իրենց ամենամեծ թիվը ընտրի։ Երկու վարիանտ կա, կարող է մեր ուրեմն max-ը ընդունի զանգված, չէ, ասենք կարող ենք ստեղ, ասենք զանգված ստանանք և max-ը կանչենք ինչ-որ մի զանգվածով, ասենք, չգիտեմ, 6-ով, այսպես, հա, ու հիմա այս այս զանգվածից մենք գտնենք, փորձենք պատտվել եւ գտնենք ուրեմն ամենամեծ արժեքը։ Բայց պատկերացրեք, մենք ուզում ենք մեր ֆունկցիան նենց գրենք, որպեսզի ոչ թե մեզ տան զանգված, այլ առանձին ուղակի արժեքներ, ասենք 7, 8 եւ 20, հա, օրինակ։ Դե, եթե տան 7, 8 եւ 20, մեզ պետք է ստեղ համապատասխան փոփոխականներ ունենանք, չէ՞, ասենք x, y եւ z, որպեսզի 7-ը գնա մտնի x-ի մեջ, 8-ը գնա մտնի y-ի մեջ, 20-ը գնա մտնի z-ի մեջ եւ մենք ուրեմն իրancsով պատտվենք։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ եթե մենք չգիտենք քանի հատ արժեք է ստեղ մտնելու, Մենք չենք կարող ստեղ անվերջական տենց փոփոխականների շարք սենց ստեղծենք, այն հույսով, որ մի մասը կարող է կիրառվի, մի մասը չէ չէ, մի մի հատ խնդիր աստեր առաջանում։ Ինչպես դա կարելի է լուծել։ Նայեք։ Մենք կարող ենք սենց անենք. get get get val կամ սա ինչ որ ինչ որ փոփականի անուն ստեղ val միտքը ինչու՞մ է որ Ուրեմն 7-ը, 8-ը եւ 20-ը, երբ որ գան մտնեն ստեղ եւ հանդիպեն այս տիպի բանի, spread-ի։ Իրանք ուրեմն կվերածվեն զանգվածի, եւ կվերագրվեն այս val արժեքի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ, եթե մենք alert անենք val, դու կտեսնեք, որ val-ը իրականում զանգված է, որի մեջ կա 7, 8 եւ 20։ Նայեք ստեղ։ Տեսնում եք 7, 8 եւ 20։ Ա, մենք նաև կարող ենք օգտագործենք այսպես, նայեք, ասենք x, y, այսպես, Սա ինչ է լինում, դե եկեք սա մի քիչ եկարացնենք, ասենք 40, 50, եւ 7, 8 եւ 20։ Ինչ է ստացվում ստեղ։ 40-ը կգնա կմտնի x-ի մեջ, 50-ը կգնա կմտնի y-ի մեջ, իսկ մնացածը որպես զանգված կգան կմտնեն val-ի մեջ։ Այսինքն, եթե մենք alert անենք val, նայեք ինչ կա մեջը։ 7, 8 եւ 20։ Բայց եթե մենք alert անենք, ասենք x-ի մեջ ինչ է, կտեսնենք, որ այս 40-ը գնաց եւ մտավ այստեղ։ Հնչեմ 40, okay։ Okay, սա բավականին հետաքրքիր բան է։ Մենք նաև կարող ենք հակառակը անենք, այսինքն եթե մենք ստեղ ունենք մի հատ զանգված let a, որի մեջ կան այս արժեքները, մի րոպե, մենք կարող ենք այս անենք կետ կետ կետ a։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք ուզում ենք այս զանգվածի անդամները հանենք առանձին որպես ուղակի արժեքներ, ոչ թե զանգվածի մեջ ընդգրկված արժեքներ, այլ հենց բուն արժեքները առանձին։ Սա կոչվում է spread operator, spread։ Spread նշանակում է sense սպրտվել, հա, առանձնացնել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք իր արժեքները վերցնում ենք եւ առանձնացնում ենք, հանում ենք դուրս։ Այսինքն սա նույնն է, ինչպես որ եթե մենք կանչեինք max-ը առանձին արժեքներով, այսպես։ Okay։ Սա նույնն է, ինչպես որ սա։ Okay։ Այսինքն այս A-ը, այս այս զանգվածն է, չէ՞։ Ահա։ Այսինքն այս spread-ը ինչ է անում, առանձին այս արժեքները վերցնում է եւ իրենց է pass տալիս որպես առանձին արժեքներ։ Ամ այսինքն նույնն է, ինչպես որ սա լիներ։ Okay։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ եթե սա նույնն է, ինչպես որ սա լիներ, նշանակում է 40-ը, այսինքն առաջին արժեքը զանգվածի գալիս է մտնում է x-ի մեջ, երկրորդը գալիս է մտնում է y-ի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Մենք կարող ենք կոմբինացիաներ անել ստեղ։ Կարող ենք պաստանք, ասենք թե 50, եկեք 50 չէ, 100, 30, 20, ասենք թե, եւ spread արած a։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք փոխանցում ենք ուրեմն 100, հետո 20 հետո նոր 40, 57, 8 և 20։ Եվ ինչ կստացվի, եթե մենք այսպես կանչեինք այս ֆունկցիան։ 100-ը կգնա կմտնի x-ի մեջ, 20-ը կգնա կմտնի y-ի մեջ եւ մնացած բոլոր արժեքները, այսինքն 40, 57, 8 եւ 20 կգնան եւ կմտնեն այս val-ի մեջ որպես զանգված։ Այսինքն եթե մենք այդտեղ alert անենք val, val, մենք կտեսնենք, որ կստանանք բոլոր այս արժեքները աշխատացնենք, խնդրեմ, okay։ Սա շատ հարմար է այն ժամանակ, էլի եմ ասում, եթե մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը ուզում է ընդունի ինչ-որ անհայտ քանակի արժեքներ, okay։ Min եւ max-ը օրինակներ են այս տիպի ֆունկցիաների, որոնց կարելի է տալ կապ չունի, ինչքան ինչքան թիվ ուզում եք կարող եք տակ եւ ինքը այդ ամբողջ թվերի ամենամեծը կամ ամենափոքրը կվերադառնի։ Եվ դա գրված է այսպես spread օպերատորով, okay, ներքից։ Էլ ինչպես կարելի է ուրեմն spread operator-ը օգտագործել։ Դելի եմ ասում, դուք մոռացեք այն փաստը, որ spread operator-ը կոնկրետ ֆունկցիան կանչելու համար է։ Spread operator-ը ընդհանրապես նշանակում է, որ արժեքները ինչ որ մի զանգվածի մենք հանում ենք դուրս որպես առանձին արժեքներ։ Այսինքն, եթե դա կա, մենք նաև կարող ենք այսպիսի բան անենք. let a top լինի ինչ որ մի զանգված, որի մեջ կան ինչ որ արժեքներ։ Ասենք թե sense, չէ՞։ Հիմա մենք կարող ենք մի հատ նոր զանգված ստեղծենք, որի մեջ կա նոր զանգված, որի մեջ կան ինչ-որ արժեքներ, 3, 4 և 5, ասենք թե, եկեք լրիվ ուրիշ արժեքներ վերցնենք, 100 և չգիտեմ 400։ Եվ մենք ուզում ենք նենց զանգված ստանանք, որպեսի լինի 3, 100, հետո բոլոր արժեքները i-ից, հետո նոր 400։ Ինչպես դա կարելի անեն, դե կարելի է a-ը spread անել, եւ վերցնել նոր 400։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա կվերադարձնի մի զանգված, որի մեջ կլինեն 300 A-ը եթե spread անենք, նշանակում է իր ներքին արժեքները վերցնում ենք, առանձնացնում ենք, հետո նոր 400։ Ահա, այսպես։ Okay։ Այսինքն spread-ը էլի եմ ասում, արժեքները վերցնում է եւ հանում է դուրս։ Okay։ Okay, հուսով եմ այս մասը པարզ էր, այսինքն զանգվածի արժեքները մենք spread-ով կարող ենք հանենք։ Մի բան էլ ասեմ, մենք նույնը կարող ենք անենք object-ներով։ Նայեք ստեղ, պատկերացնենք մենք ունենք մի հատ object, որի մեջ կան ինչ-որ name Joe, Joe, էլ ինչ, phone, ինչ-որ մի խառը թիվ, հա, ինչ-որ սենց մի բան։ Հիմա, մենք ունենք մի հատ երկրորդ object, b, որի մեջ մենք կդնենք ուրեմն to last name name Jackson եւ spread կանենք a-ը։ Ու, հետաքրքիր է։ Իսկ spread անել a-ը ի՞նչ է նշանակում։ Դե հիշեք, որ spread անելը նշանակում է զանգվածի կամ օբյեկտի ներքին արժեքները հանել դուրս։ Իսկ a-ի ներքին արժեքները ի՞նչ են։ Սրանք են, չէ՞։ Այսինքն դա նույնն է, ինչպես որ մենք անեինք sense։ Okay, ուղղակի sense ենք անում, բայց սա եւ սա նույնն է։ Ահա, խնդրեմ, եթե մենք հիմա alert անենք json.stringify bean undefined եւ 2 sense մի բան run անենք մենք կստանանք մի հատ object, որի մեջ կան last name Jackson, հետո name Joe, հետո phone number, տա տա տա տա տա, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ, a-ի մեջ կա name եւ phone, չէ՞։ Մենք ստեղ կարող ենք եւս ունենանք name Jack։ Հիմա ինչ կստացվի։ Դե ինչ կստացվի, որ հիշեք, որ object-ի մեջ, եթե հերթականությունով ենք նայում, վերջինը միշտ հաղթում է։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենանք last name Jackson, հետո a-ը կբերի սա իր ներս, այսպես, հետո name-ը նորից կփոխի այս name-ը Joe-ից դեպի Jackson, այսինքն, եթե մենք սենց անենք, մենք ունենանք մի հատ object, որի մեջ կլինի last name Jackson, ճիշտ է, name Jack, օհո, նայեք, այս name-ը John մենք փոխեցինք ստեղ, դարձեցինք Jack։ Եվ հետո նոր ուրեմն այս phone number-ը մնաց։ Իսկ եթե մենք ուրեմն այս a-ը դնենք ամենան ներքևը, այս անգամ, քանի որ a-ը ուրեմն այս այս սրանից հետո է գալիս, a-ի name-ը կհաղթի։ Այսինքն մենք կստանանք հիմա Jackson, հետո Joe, հետո այս հեռախոսի համարը։ Տեսնենք, um last name Jackson, հետո Joe, հետո հեռախոսի համարը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս spread օպերատորով մենք շատ հեշտ կարողանում ենք ինչ որ օբյեկտի բոլոր անդամները վերցնենք եւ օրինակ գցենք մի հատ ուրիշ անդամի մեջ մի հատ ուրիշ օբյեկտի մեջ, okay? Առանց պատտվելու հատ-հատ եւ կոպի անելու հատ-հատ այս key value արժեքը գնենք ստեղ, միանգամից կարող ենք spread-ով գցենք մեկից դեպի մյուս տեղ։ Ամ շատ հարմար բան է spread օպերատորը եւ բավականին շատ է օգտագործվում ծրագրման մեջ, ամենայնպես JavaScript ծրագրման մեջ։ Ամ հույսով եմ սա բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ